Det er klart at I disse krevende tider så ønsker fortsatt folk å prøve å kjøre bil. Så om du ønsker å prøve å kjøre bil, så kommer vi med bil hjem til deg. Vi er alltid på veien.